इंदौर में कई स्पा और मसाज सेंटर खुल गए हैं जहां अवैध गतिविधियां संचालित की जाती हैं बताया जाता है कि यहां पर सेक्स रैकेट भी चलते हैं और इसी शिकायत के आधार पर भौरकुआ थाना क्षेत्र के खंडवा नाके स्थित एक स्पा में पुलिस द्वारा छापा मारा गया और वहां से पांच महिलाओं और पुरुषों को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया गया पता यह चला कि यहाँ पर सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था यह भी बताया कि जो यहाँ की संचालिका है वह पहले अनूपनगर इलाके में स्पा संचालित करती थी और उसके साथ अन्य कई महिलाएं जो पाई गई वे देह व्यापार में लिप्त रही हैं कई महिलाएं तो ब्यूटी पार्लर में काम करने का बहाना